Evet, herkese merhaba. Bu videoda sizinle beraber ünlülerin kombinlerini tekrar yaratacağız. Şey, aslında Instagram'da ve YouTube'da çok fazla kombin videosu var ama benim bunlarla ilgili sevmediğim bir şey var. O da şu ki bir şeyi yaptığınızı göstermek aslında izleyen insana demek değil ki online tamamen dolabından bir şeyle bu kombini yaratabilir ya da koyduğunuz her linkin alışverişini yapabilecek güçte ya da tercihte olabilir. Ben buna katılmadığım için bence doğru kombin videosu aslında o kombinin hangi mantıkla yapıldığını gösterip elinizdeki parçalarla da bunun oluşabileceğinden bahsetmek olmalı. O yüzden ben bu videoda bunu yapmaya çalışacağım. Sizinle bunu yapmak için 7 tane kombin seçtim. Bu kombinleri seçerken dikkat ettiğim birinci şey bu ünlünün bunu kendi Instagram'ına post etmiş olmasıydı. İkinci şey ise bu kombini herhangi bir çekime, konsere, filme gibi bir yere giydiği bir şey değil ama normal günlük hayatında dışarı çıktığında giydiği bir şey olmasına dikkat ettim. Markaları kombinin yanına ve aşağıya açıklamaya yazıyor olacağım. O zaman başlayalım. amacım aslında bu ünlülerin nasıl bu kombinleri yarattığını elimizdeki var olan parçalarla nasıl yaratabileceğimizi size anlatmak ve öğretmek olacak. O yüzden Dua Lipa bu kombininde ekose desenini tercih etmiş ve e, ekose deseni tekrar bu sene trendler arasında dönen bir moda diyeyim. Yani bu okul eteği, okul e, blazer'ı ve ekose desenli özellikle çok moda bu sezon tekrardan. Dua Lipa'nın burada yaptığı aynı e, ekose deseni hem altta hem üstte kullanmak. Mesela gördüğünüz gibi benim aslında ıı, elimde var olan ekose desenleri aynı olmamasına rağmen ben bunları kombinlediğimde hiç göze çarpmadan çok güzel duruyor. İçine yaptığı şey de mesela benim bu aslında normal bir e, tişörtümdü. Ben bunu süt çenemimin içine katlayarak bir crop top haline getirdim. Özellikle Ecose'nin içine siyah üstü patlayan neon renkler tercih ederseniz Ecose'yi inanılmaz e, sporlaştıran bir yol olur sizin için. Doğan Eko'nun tercih ettiği gibi lastik ayakkabılarımı giydim ve aslında bu kombinle belki gündüz bile çok rahat bir yere gidebilirim. Son olarak uzun ve e, büyük küpeler tercih etmiş. Ee, mesela bu küpeleri hep biz daha böyle gece kıyafetlerinde kullanacağımızı düşünürüz. Ama aslında bu kombinler çok güzel olmuş. Bence e, buradaki önemli noktada ekose deseniyle daha e, ekose deseninin üstüne gelecek uzunlukta bir aksesuar kullandığınızda bu biraz daha kombini e, nasıl diyeyim toparlamış ve bütünleştirmiş oluyor. İkinci kombinimiz ise Hailey Bieber yani yeni soyadıyla Hailey Bieber'ın bir kombini. Aslında ben gördüğünüz gibi tıpatıp aynı biraz önceki ceketimleyim ancak ceketimle aynı ekose desende bir elbisem yok. Ama bu demek değil ki bu kombini yapamam. Benim daha farklı ekose deseni olan bir elbisen vardı. Ama aslında burada da Hailey'nin yaptığı şey iki deseni üst üste getirmek olduğu için ben de bunu yaptığımda çok da kötü durmadı aslında bu. Ee, belki önümü bile kapatabilirim. Ee, ve bence burada ya, gözlükle yaptığı şey hani bu şık ve fazla maskülen ciddi görüntünün sporlaşması. Bu fotoğrafta Hailey'nin ayaklarını göremiyorum. Ama benim çok uzun zamandır biliyorsunuz moda olan çorap çizmelerim var. Ee, ben onlarla kombinlemeyi seçtim. Onun ayağında ne var emin değilim. Aslında Hailey'i bildiği, Hailey'nin tarzını düşünürsek onun ayağında e, lastik ayakkabı olma ihtimali çok yüksek. Burada yapacağınız yine şey aslında iki deseni bu sezonda birleştirmekten korkmamak. Ee, ise Negin bildiğimiz, e, hepimizin çok yakından tanıdığı çok bilindik bloggerlardan bir tanesi. Onun bir kombinini yaptım. Aslında evet diyeceksiniz ki bu çok basit bir kombin ama burada aslında kilit parçalar var. Bunlar nedir? Bunlardan bir tanesi beyaz bluzu doğru ve akıllıca kullanmak. Mesela bu bluz normalde benim kendi bluzunun arka kısmı ve ön kısmı aslında açık. Ve buradaki kilit noktalardan bir tanesi beyaz bluzu aslında bisiklet yaka kullanmak ve beyazın öne çıkmasını sağlamak. İkinci olarak yine son 1-2 senedir çok moda olmuş böyle e, sarkan kemerler buradaki yine kilit parçalardan kesinlikle. Yani aslında bir kotla yapılabilecek en şık gündüz kombinlerinden bir tanesi. O daha mesela şık bir çanta seçmiş. Benim daha böyle e, western bir çantam vardı. Ben bunu tercih ettim mesela. E, burada da yine önemli olan bence çantanızın aksesuar rengiyle kemerinizin e, aynı olmasına dikkat edin. Çünkü üzerinizde beyaz varken bunun uyumu daha çok öne çıkacaktır ve daha şık yapacaktır sizi. Başka kombinlerle bu kadar dikkat etmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle. İlk kombin ise sevgili Cici Habib'den geliyor. Bu kombini çok sevdim. Gerçekten en sevdiğim kombin bu oldu galiba seçtiklerinden. Çünkü gerçekten kendi tarzıma da çok yakın bir kombin. Tabii Cici yapınca daha farklı duruyor. <laughs> Neyse. Ee, buradaki de aslında kilit noktalardan bir tanesi çok basit bir kotla göze çarpan bir kenarla, böyle biraz daha nasıl diyeyim yani daha böyle rocky ve rock rock and roll havasını vermiş. Zaten Cici de genel olarak spor giyininde olan bir aslında duruş bu. Mesela benim bu tişörtümün düzü bu olmamasına rağmen, düzü bu olmasına rağmen ben daha dolu tarafını öne çevirdim. Buradaki en ikinci kilit nokta ise biraz önce hani aksesuarların rengi daha uyumlu olsun demiştim. Ama Cici'nin özellikle yaptığı şey yani bile bile aslında kemerindeki aksesuarla diğer aksesuarların renklerini kesinlikle aynı tutmuyor. Bu da onu e, bu yeni yeni artık bu renkleri karıştırma aksesuarda moda olmaya başladı. Kesinlikle daha rahat, daha cool kombinlerde karıştırdığınız zaman daha hani ben o kadar da önemsemiyorum kombinimi ama yine de güzel oldu gibi bir his veriyor bence. Yani o yüzden bu da başarılı bir kombin. Buna yine ben normal bir sneakerla kombinim yine bir Negin kombini. Bu gerçekten bence aslında ürünlerin gerçeğinin sizde olması gerekmediğini kanıtlayan bir kombin. Çünkü şu an benim üstümdeki tulum tamamen penye ve normalde pijama olarak bile giyebileceğiniz bir tulum. Ancak ben daha önce de kullandığım frak çizmelerin içine bunu sokarak tamamen başka bir tulummuş gibi gösterdim ve aslında Negan gibi göründü ve yine yaptığı yani aslında e, gerçekten elinizde olmayan parçayı benzetmek istediğiniz şeye de benzetebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Yine e, bu kombindeki e, püf noktalar iki tane var diye düşünüyorum. Biri büyük bir çantayla tamamlamak. Bu kombini birazcık e, sporlaştıracaktır. İkincisi küçük böyle hafif arada parlayan bir chokerla tamamlamak. Bu da e, başka bir aksesuara ihtiyaç duymadan kombine bir parıltı katacak. bir Kylie Jenner kombini çok belli yapışan siyah bir elbise. Biraz önce gördüğünüz gibi ben aslında yine hep söylediğim gibi elimde strapless bir siyah elbisem yok. Ancak bu askılı e, elbiseyi straplessmiş gibi içine kıvırarak gösterebilirsiniz. Biraz önce de şurada göstermiştim. Tekrar buraya biraz ekleyeyim. Ee, bu da şöyle ki Kylie her zaman dikkat ederseniz böyle vücuduyla aslında öne çıkıyor. Ee, buradaki önem ne olursa olsun vücudunuza güvenmek ve özgüvenli olmak. Unutmayın ki bazıları için kalın olmak önemli, bazıları için ince olmak önemli. Ama en önemlisi kendi vücudumuzu sevmek ve kendi vücudumuzla barışmak. Bunu da unutmayın. Ee, çok küçük bir siyah elbise, dar siyah bir elbise ve sneakers her zaman Kylie Jenner <laughs> olabilmeniz için yeterli. Evet, son kombinim ise yine Hailey Bieber'dan geliyor. Bu kombinde katmak isteme sebebim şu oldu aslında. Böyle basit beyaz ya da siyah elinizdeki bluzları aslında istediğiniz hale çevirebilirsiniz. Mesela bu bluz benim üstümdeki normal bir atlet gibi bir bluz hemen şuraya koyacağım. Ve ben bluzun kollarını indirerek yine yarısını sütçenimin içine katlayarak aslında Hailey'ninki gibi gösterdim. Buradaki kilit noktada eğer crop top bir üst kullanacaksanız özellikle şehirdeyseniz rahat gezebilmeniz adına bu kadar yüksek bir kot tercih etmeniz önemli. İkinci olarak mesela benim gibi daha basenleri kalçası e, kalın bir kişiyseniz ve beli daha ince bir kişiyseniz bu kombin sizi her zaman daha cool, daha seksi ve daha zayıf gösterecektir. Çünkü ince olan yerinizi göstermek, açmak her zaman sizi daha zayıf gösterir. Bunu unutmayın. Hapşıracağım. Kombinlerimin sonuna geldik. Birden 7'ye hangisini en çok beğendiniz, en favoriniz hangisi oldu yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu like etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mümkün olduğunca markaların e, isimlerini yazmaya çalıştım. Çoğu ürün yeni sezon değil ancak yine de ben fikir olsun diye markalarını bırakıyorum. Hmm, açıklamaya da yine en azından marka adlarını atarım. Yeni ürünlerin linklerini de ekledim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye.